Thank you. しょ吠え吠えた吠えたよ A pa znam da već. Mazo Mazo Ovo je novi komšar. Ovo je On je ko čupa Ja ga čupa Čupa je opasni. Čupa je opasni od njega Da Ne slobodno priđi, priđi malo dogs. all of us